идишке куюлган сууну көрүп турабыз суюктуктун жана буунун молекулалары эмне болоорун көрөлү сүрөттү чоңойтолу дагы суюктук жана буунун чек арасында эмне болоорун изилдейли суюктуктун жана буунун молекулалары тынымсыз жана тартипсиз кыймылда экенин көрүп турабыз суюктуктун ылдам молекулалары тартылуу күчүн жеңип суюктуктан учууда бул учурда буунун молекулалары тартылуу күчүнүн таасири аркылуу суюктуктардын молекулаларынын арасында болууда суюктуктан учуп кеткен молекулалар кайра суюктукка кайтып келген молекулаларга салыштырмалуу көп экенин көрүүдөбүз буулануу процесси дал ушундай өтөт